farita arte farita inventita Ciam ni legis pril ridet excita del quis desir pregia dolcia vibro li por eterne iam al miligita buschisis min cum trem en ciu fibro Galeotto igis libro cae autoro, citage ni ne legis plu del libro. Hodio mi resis heime, essence por surbendigi registri aut dossiero in laut legante la episodon pri Francesca Larimini e la quina canto de la Infero de Dante. Cial vi malcovros surprise venontan foion. Restas nur por diri, restu cunni, ni, cun meditu cun Dankon. Saluton, cae bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiau mi volas legi cae mediti cun vi sur gazeta articolo e la esperantisto 1893. Cae ancora o temas pri prospecto, cae mi estas rande della fino, pagio cent sestec tri. Nia afero estas ancora malfazila, sed gravega cae certa. La plei granda parto della mondo tenas sin ancora o malvarme contra uni. Char la mondo ama saligi al afero, quiu iam vencis, sed tenas sin plei mal proxime de afero, quiu ancora batalas. Sed ni necessos labori, energie, cae cune spero, cae baldau venos la tempo, ciam ni levos fiere la capoin, cae beno della danca homaro estas nia dolcia recompenso, por la malfazilagioi facilagioi, cae mal agrablagioi, della tempo de batalo. Carai, citiu el tiro montras simplan veron kiu validas por ciui, kai ciai fakte aferoi. Homoi volas aligi generale al la gainintoi, kiam la batalo finigis, sed ciu tio suficias au ne? Por gaini la batalon, verdire minestias. Do, dancon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.